Слава Україні! В позориться чому слава? В слава? Чому слава? Героям слава. Чому герої? Чому герої? Е, бо тому що ми герої. Рано в день. Чому герої? Е, бо тому що ми вас зробили. Отак. Наші пацани вас заділили. Точно? Точно? Е, точно. Не точно, а так. А 15, так точно. А 15? 15 тисяч тысяч солдат 15 тысяч украинских солдат украинских без вести пропал. Где они? без вести пропал. Где они? Е, Не ліз, не ліз. Е, Де, де, де, де? 15 250 ваших російських. Разниця Ну, велика. а ти можеш сказати, скільки ваших російських? Это ваших. есть. Это ваших без вести кто-то пропал. Безвісті? А скільки ваших Даже больше, пропало? наверное. Даже больше, наверное. Е, бачиш, ти кажеш правду зараз. Навірно, більше, правильно? Ну, ваших, да. Ну, ваших, да. Ну, а чи ти зараз не візьмеш автомат і не підеш на мене? На мой чоловік. Я, я, в, я в отпуску. А, ти в отпуску? Ти вже був там? Да, да. Да, да. І що ти робив? Наших типа їбашив? Ні, в танки грали. Ні, в танки грали. Отак. Отак. А, в танчики грав, да? Да. Я в отпуск на- Сейчас я скучно отдыхаю. Конечно, Дай, да. думаю, дай, Е, сьогодні я тобі навіть не хочу казати. Е, сьогодні мене е, одна боль, але я тебе сучара зараз. Я тебе ненавижу. Тварь. Ти А. розумієш, що ти тварь? А Вот Украина Вот сколько Украина сколько своих детей убила, тоже е, ти мені розкажи, як Україна убивала своїх дітей. Ану розкажи. Донбасс, Луганск. Донбасс, убивали, Луганск, не людей там убивали, не убивали. людей там не убивали. Гражданская А чё война ты- Да, была. гражданская война была. За Донбас і Луганськ. Ти розумієш, що це Україна? Розумієш це? Да. Да. Вам не жалко Да. было О, Нам не своих жалко людей было своих людей. убивать? він не Убивай. убивав. Він не убивав, він стояв. Что вы делали, если не убивали с 14 года? Что вы делали тогда? Тогда. А що ви робили з 14 року? Где? Где? Е, в Луганську, в Донбасі. Чого ви лізли до нас? Есть документация, что Есть документация, что российские войска там Э, были? есть? российские войска там были. Нет. Це ти мене ще спитаєш, що Нету я їх. повинна? Я спрашиваю у вас. Я спрашиваю у вас. А документации А, нет. э, А зафиксировано. документации Давайте нет так. зафиксировано. А я вас спрашиваю, какого хуя вы прилезли до нас? Когда? Наші Когда? діти, е, дивіться, наші діти нормально ходили до школи, правильно? Нікого ніхто не трогав. Якого хуя ви прилізли до нас? Ні, в Україні Украине тогда Нет, в Україні было. нормально було. А О, Луганск, А Луганск, Донецк, Краков. Та нахуй мені твій Луганськ, Донець, я питаю за себе. Вот. Когда у вас плохо, вам что-то не нравится. А вот вы поймите, что в Луганске тоже там плакали, родители плакали, своих детей хранили. Вам не было жалко их? Жалко их. І, і ми ще сплачемо. А чого ви до нас долізли? Это называется бумеранг. Що що? Бумеранг называется. Бумеранг называется. А, ви хочете що-то мені розказати, да? Е, Нічого не як, хочу тебе, Я ничего не хочу рассказывать. як до тебе звертатися, скажи, пожалуйста. Я не понял. что вы- Я не понял, что вы сказали. Як до вас звертатися? Ну, по імені. Славик, Славик, Славік, сьогодні півроку, як мого чоловіка немає. не понял. А за чого? не понял. А за чого? Что за чего? Я Що за сама, чого? мені нахуй нічого не було нужно. Я надіюся, що е, бачу по тобі, що ти е, адекватний. Я адекватный. Я адекватный. Мы все в Ну, а России если адекватные. Мы все в России адекватные. Росія адекватна? Росія, блядь, пиздаболка. Да. Ну, казали, подожди, е, диви, що я тобі кажу. Казали, що е, за три дня заділають Київ. Чого не заділили? Кто сказал? Кто сказал? Ну, весь вся Росія, блядь, пиздила. Не знаю, такого не слышал. Слушай, Могу одно сказать. М, Если начнут атаковать, даже три дня не надо будет, чтобы равнины сделать Украина. делает Украина. Що, що? Ти чуєш, що ти говориш? Да. Да. Е, що ти кажеш, якщо почнуть атакувати, вони Україну заділають за день? Да, трех дней даже не нужен будет. Просто знаете, э, тактика. Тактика. Дурень, ти дурень. Ну, думайте, как вам удобно. На. А чого ж ви, е, якщо ви таке упевнені, чого ви це не зробили? Что не забыли. Что не забыли? Е, Київ не взяли за один день, а за три, за три. Всему свое время, не беспокойтесь, Украины вообще не будет скоро. Е, що ти пиздиш? Е, це зараз мені даже аж обідно. Як України не буде? Мне тоже обидно за вас, за Украину, что вас не будет, за то, что вас вот принуждают к этому. Вас, э, как Байден сказал, до последнего украинца. Вы будете стоять, слушать как кукла и будете до последнего. И у вас э, закончится, у вас никого не останется, и Украины не будет. Славік, ти красивий, розумна людина, бачу. Але розкажи, як України не може бути? Як? Распад Украины. Территории раздадут, чьи были. И все. Вас нету. Украины нету. Ту. Е, росіяни, дивися, нам допомагає весь світ. О, О, Ну, кто помогает? кто помогает? весь світ. Вам просто Вам предоставляет, просто предоставляет. и все. Що І що? Вам предоставляет только военную технику, орудие. И все. С этого ничего не... Как вам помогает? О, привіт! Диви, диви. Як звати тебе? Славік. Ти красивий? Здравствуйте. Славик меня зовут. Славик меня зовут. Мене звати Віталік. Очень приємно. Очень приємно. Приємно. Про що ви розмовляли? Хочу запитати тебе. Каже, що України вже більше нема. Е, Росії не буде. Да, ну, а не України. ну ладно. Що ладно? Вам в Україні все видно. Все хорошо видно. Один українець вообще хотел 51 штатом стать. Да? Він не, він не буде. Ти після певного штату. Це ж е, в Євросоюзі. За Америку. Да. Так, і- так і буде. 47 штатів тільки в Америці, я б твою мать вийшов. Короче, вы можете уехать оттуда в, <laughs> в Америку. Ну, что будете делать? Посмотрите, сколько там бом- бомжей. Вы будете бомжевать просто и все. Це ж сколько у вас бомжей в Росії, бомжей. У вас у Подмосковье, Москве только дороги есть. А дальше нету дорог. Кто вам сказал этого? Кто вам? Вот э, вы не знаете и говорите об этом. Это Если это в интернет, есть даже, можно геолокацію подивитися, можна через спутник. Реально. У вас параша, я бачу реально. У вас п'ятиэтажка, на, параша надворена. Туалет, елементарні речі. на. П'ятиэтажка, це жилий дом. А ви ходите срать, сука, на двір, нахуй. в парашу. А. Ну! Уже закрив. У ж ви, меня- сука, стиралки пиздите? Ви чайники електричний ставите на газ, Труси! а чайники на газ і воду кипятите. Ну це смішно, реально. у меня- розетку включіть його, розетку. Ну, у чи- меня унитаз... У меня унитаз инсталляция. а ну покажи. За Не надо мені. Мені пох. Покажи йому. Покажи йому. Ну, мені не важливо, ну, ну не важливо. Правда. Я не хочу, наприклад, е, я, я тебе розумію, я не хочу. Ти ну, ти не, не, не при ділах взагалі. Тебе просто накрутили, може мене накрутили, ну, але е, просто не пизди такої хуйню. Давай я не буду пиздити. А? Какой? Что Какой? Что Е, що ти ты Україна, Украина, вы пизда, вы кончені, ніхуя. Давай я не буду про Росію пиздити, що ви кончені. У мене там, мене в Росії, в мене в Воронежі, в мене є стис, всі родичі там. Я, я сказал, что ли, что Україна кончена. Кончена. Нет, я сказал, что... Я такого не говорил, что Україна кончена. Мне жалко украинцев. Сказал, э, ты, Ти сказав, що Рос- Україна стане Росією. Да. Ніколи Я сказал, что Байден ведет вас в то, что вы не будет Украины вообще. Все территории, которые, которые откуда зависят, заберут э, себе и все. Е, э, мабуть, краще буде. Реально, я кажу, хай буде так, як ти кажеш. Е, ну, чого Польща е, живе багато? Польща рядом. Е, рядом Польща, все ну, на границі. Чому в неї дороги, машини кращі, е, заробітна плата? Реально кажу. Чому, е, наприклад, вони живуть краще, ніж Росія і Україна, це точно. А ти кажеш, заберуть, заберуть, то спасіба їм, що заберуть. У нас в России тоже хорошо. От мне 40 лет, я не работаю, из них 20 лет уже не работаю. Знаєш, ти воєнний якийсь. Нет, я не военный, я простой, простой человек. Тот человек. Або забив хуй. Что? Да. Або мамі батьки дають, не знаю. Чого ти не працюєш? Інтересно мені. Чого ти У не меня, працюєш? у меня родители. У меня, у пенсионеры. меня родители пенсионеры. Ну, А дай їм я Бог, дай їм родителі Бог е, нахуй. крепкого здоров'я, хай живуть 100 років, хай 200 живуть. Але откуда ти береш фінанси, наприклад? Ну, в принципі, мене должно їбати. Реально, не должно їбати. Ну, а чого ти кажеш, тебе руки ноги є? Чого ти не працюєш? Да, є. Ну. А зачем е, роботу? А зачем е, роботу? А, робота типа лохи работают, да? Каждому свое. Ну, каждому свое. Пиздобол, сука. Та ти. Смотри. Що кажу, понятно. Можна, можна умом. вот эта одна купюра Вот эта одна купюра Ну, стоит стоит от 35 тысяч. от 35 тысяч. молодець. А, я поняв. Ти, коротше, е, не знаю, ну, ти сидиш, Монатчик сидиш, розводиш людей, шукаєш там метал якийсь там, понятно. Чи е, старинні речі, я так розумію. Да? Ні, друзі, Я подожди. він тебе ще спасе. Смотри, А то. Смотри. Ну, молодець. Вот Ти этот бігаєш монета, на Вот знаешь, хост- эта монета, знаешь, сколько Ти стоит? бігаєш з піпікою, я так поняв, да? вот эта монета Вот стоит эта монета стоит 20 тысяч А рублей. знаєш, що ти 20 тисяч скажу рублей. більше? Ти лучше будеш бігати з цією хуйньою, слухати в наушниках, де там що шукати метал, а на роботу не підеш на. Ти подиви на себе. на. Ти здоровий мужик, нахуй. Іди нахуй десь на роботу. на. Пока, показує куя. Реально кажу. Куяльник. А не, а не шукай металолом, не підбирай під когось, після когось. Да. Серйозно. Я не буду работать. Не хочеш роботи? Е, мені колись знайомий говорив, е, що каже, я буду лучше красти, робити не буду. Але його вже не стало. Помер. Так і ти реально кажу. Якщо по, по суті, по логічному, я тобі скажу так, по логіці, Давай, давай. Е, без роботи, ну, ти вмієш так заробляти. Да, кстати, вмієш так заробити. Молодець. Ти, тебе є сім'я? Нету. Нету. Ну я тільки що хотів сказати, нема. Нема. Я не хочу. Я не хочу. А знаєш що ти не хочеш сім'ї? Розкажу. Бо ти привик так жити, для тебе так удобно. Не, у меня Да, дети бо есть. ну, реально, ти підеш з лопатою покопаєш по полі нахуй. Да, знайдеш копійку якусь, будеш там її облизувати за це за 300 гривень на 30 тисяч, похую. Е, але Эти монеты не выкопанные, если что. И они не а, через раскопку найденные. Они такие, ра- э, которые сейчас ходят. Я розкопками не Ну, занимаюсь. бачите, ти проще, ти шукаєш, як тобі. На, ну, людина взагалі шукає де легше, ну, як, як риба. Шукає де, де глибше, а людина шукає де легше. Да. Ти знайшов для себе роботу чи там заробіток, щоб вижити. Знайшов так, такий. Не Ти не змій ровесник. Ты понял? Заработок я нашел. Заработок себе знайшов. Да, тобі ти шукаєш де легше. А жінку? Ну, ну так повинно бути, понятно, щоб е, для чого напрягатися. Шукай де де. Риба шукає де Я глибше. напрягаюсь. Людина шукає Я далеко. Я слова не напрягаюсь, понимаю. некоторые слова не понимаю. Е, ну я do you speak English? А я аңним аңним давай А сөйле. я аңным аңным давай сюда. Один аңныңмы? Бакампула, бакампула пизда месана. Сиди собі, чорт. А він щось поняв, що він пизданув. Та я поняв. І він поняв. Я бачу, що не дурак. Я бачу, що не дурак. Ну але я тобі, ну я не знаю, мене нерви просто, я ще якось зірвуся, думаю, блін, не знаю, що телефон понабити. Бо я тобі хочу щось доказати. Але смисл мені тобі, смисл мені тобі доказати. Смисл мені тобі доказувати. Что <laughs> Серйозно. доказывать? Что доказывать? Е, я тобі навіть не маю права щось тебе вчити і щось доказувати. Конечно, не должен Це учить. точно. Ты Конечно, не должен учить. Ты О себе должен А що це знать. інтернет о пропав? чи себе що? должен знать. А? Ты о себе должен Ты думать. о себе должен думать. Правильно. Я не должен тебе вчити життя. Не должен. Конечно. Конечно. У меня всё Але, есть. ну, У меня все есть. а що? молодець, в мене теж все є. в мене є життя, здоров'я, дружина, діти, е, квартира. Все, я нічому не ну, не нуждаюся, так скажу. У мене Тому що... Га? У мене п'ятеро дітей. У мене п'ятеро дітей. Е, то ти ж казав, жінки нема. Я... І ти нагуляв чи що? Я... Я не женился. Я не женился. А дітей у меня много. То, а, а детей у меня много. Понятно, можна заділити, нахуй, у мене може їх 200, нахуй, я не буду считати, нахуй. Ну, але ти дуже Я- бути, я- хоча б я- для тих я- дітей ти допомагаєш їм, Конечно, дітям. Конечно. они же ко, Да? ко мне Они же ко, приходят. мне- ко мне приходят. У меня живут. У меня живут. Е, то ти, м, діти живуть, жінки нема. Нет. Нет. Жены нету. Жены-то нету. А? Жены-то нету. Жены-то нету. Е, то ти що, нахуй, їх вже дома взяв дітей? Я українку ищу. Я українку ищу. А? Українку? Українку, да. Іди нахуй воюй за Україну. <laughs> Тоді, може, знайдеш українку. Ну. Серйозно. Ні, лучше ви Ні, лучше ви так. А, лучше типа нахуй. Хай пиздує, тут всі мужики розбираються, а я потім забіжу нахуй, як от, знаєш, черв'ятник. Пока до последнего Пока украинца. до последнего там кто-нибудь украинца, а там останется. кто-нибудь останется у вас. Що ти кажеш? Пацанів не буде? Пока вы будете воевать до последнего украинца, <laughs> девчонки останутся, ну, не- думаю, <laughs> не все уедут в Польшу или еще куда-то. Будуть хуярити навіть потім. Ми помремо всі, наприклад. Е, Мужики всі. Ну наші жінки е, вас настільки спротивлять, спротивлять і будуть пизити, не пустять нікуди нам. А ти, а ти кажеш жінку з українку. Ні, настільки реально, там буде вже морально е, психологія, що вона навіть не хоче, щоб не, не вона там всі, нога, руська, сука, сто років не ступила на українську землю. Він ще свій це. Понятно, понятно. Понятно, понятно. А ти каже, хочеш жінку-українку. Та вона, мені кажеться, хай ти будеш, сука, з машиною з золотом, нахуй, з бехами, хуєхами, там мільярди. Ну вона, мені А кажеться, не ляже перед тобою. Очі! Вона, вона Вона швидше, не дасть. вона, вона швидше зробить. Не ляже, да. У Діна у Діна Подожди. І відправила на Та ну не пиздіть, нахуй. Що? Пока все это не началось, у меня была украинка Мы с ней как бы жили немножко, все нормально было. Що сібалася? Це була така українка, яка... А що сібалася? Що, що ти зараз без неї? И я-то семьи не хочу. Е, ти не хочеш сім'ї, а мені кажеться, що українка не хоче тепер руску. Нет, она живет. Це Нет, точно. она живет с другим. Хоча я не хочу тебе теж ображати. Е, є нормальні люди, росіяни, це не, не нації, за- від нації залежить. Є нормальні, будь людиною. Можна бути американцем, росіянам, навіть, сука, німцем. Похую. Ну, треба бути людиною. Конечно. Конечно. Ну, вы, Правильно. Ну, вот вы вы говорите, в вы Украине- говорите в Украине, сейчас, подожди. вот вы говорите, что мы в Украине, мы люди мирные, решаем все. Почему вы не решаете вот это, чтобы э, ваша война не закончилась мирным путем? Почему на переговор не идете? Хуй мені переговор. Чого Росія зайшла в Україну? Чого? Ми ж не зайшли до вас в Росію. Ну реально, сам подумай. А ви учите нас життя. Якого хуя? Блекстрики, ебаный. Э, зачем вы между собой воюете, воевали, убивали? Вы о- об этом не знаете. Сейчас вот вы говорите, когда к вам вошли, вот вы начали рыдать. В страні Росія ніхуя порядка нема. Вона воювала і в Грузії, і в Казахстані, вона з усіма вже воювала. Чого ж ти, сука, лізеш скрізь, а в своїй страні не зробиш ні. В Казахстане когда воювали, В Казахстане вот когда воевали? Наприклад, наприклад, я закурю до тебе до хати. Щас. І кажу, чуєш ти, неправильно живеш, нахуй. Іди нахуй, ляж спати і там пизди тобі ще нахуй. Це нормально? Ні, а чи не кажуть, встань папа, мама рядом, і, і хто голова, голова бе. Що, що? Я ж Казахстаном воевали. З усіма. Ну, з усіма Росія, нахуй, тільки ліза, сука, понди колоте, наколоте, нахуй. І ми ж до вас ніхто не йшов, ні Казахстан. Я зараз ну, В декабре в Казахстан. В декабре, подожди. Подожди. В декабре в Казахстан вошло военная арм- э, армия от того, что э, президент Казахстана позвал, попросил э, Путина помочь. Нахуй. За Бо що? Тому що стібався, сука, це Янукович так само Україну звав. Росію помогти. А, А це- знаєш чого Кстати, просив? лише ті два йобані. Це як, сука, йобана білоруська, нахуй, то пизда усата, Да, нахуй. е, Два гризока. Да. Бабло набиті. Ну, Полностью на- бабло. мне Ну, не у нас верят. мне не верят. То попросив. Хто у вас просив? Ніхто не просив, повір. Євгенія нашли. Почему тогда в течение суток все закончилось там? И которые вот э, казахи, которые начали вот этот бунт, как у вас бунт был, там они мародерничали, все делали, вот которых некоторых посадили. И все, и Россия ушел оттуда. Наведу приклад. Наприклад, в тебе сусіди сваряться ну, по домі там, да? і ти підеш рішати, нахуй. Ти підеш рішати, розказувати, нахуй. Якого хуя не должно їбати тебе, нахуй? Що там робиться, нахуй? Сейчас я тебе объясню, зачем. зачем. Ну реально, в тебе в хаті нахуй полу нема, води нема, туалета нахуй. А ти йдеш розказуєш до нормальних мужиків, до людей, яких я реально сто раз більше, ніж тебе. І ти щось будеш розказувати, вчити як життя. Зачем у вас? Зачем у вас? Не должно їбати. Реально тебе не должно їбати, як у нас. Да? Мені похуй, як у вас. У мене родня У в меня родня в Донбассе. Е, де? В Донбасі родня. В То е, молодець, молодець. Ані. І і я не думаю, що вони тобі скажуть, якого хуя ви туди бомбите, дітей вбиваєте нахуй. Реально. І що вони без, осталися без квартир, без домів, без ніхуя. І У нас живуть діалог не вічно. пойде. У нас диалог не пойдет. Не піде. От Потому что ты, знаешь, ты о своем. Вот когда на вас наехали, да, вы о своем жопе думаете. А вы когда своих убивали, вы об этом не думали. Почему не думали, когда своих же украинцев убивали? У вас была э, гражданская война внутри Украины. Почему вы не могли это прекратить? нахуй 100 год. Тебе не должно їбати. Росію це точно. Ні Росію, ні Германію, ні Америку, нікого. Ми в своїй страні, в своїй хаті, виходить, розберемося. З якого хуя ви такі помощники, підараси, освободителі? Лі... Вы разберетесь, 500 детей убили, даже больше, наверное. родителей их, не пенсионеров сколько убили. Вы это так между собой разберетесь? Вы не разберетесь, потому что пока вам хорошо жилось, другим плохо жилось. А когда сейчас вам плохо стало, вы начали возникать, возникаете и возникаете. Вы не понимаете. Нас я держава, у нас своя, м, я не На знаю, кого страна. прийшли, ви по-русски. прийшли нахуй. Якого хуя ми тут розберемося самі? Чого ви сюди полізли? Каже нам пропозицію. Не должно їбати. Ти мені що зробив добре? 8 лет разобрались между собой за 8 лет. 8 лет. Е, якого хуя ви туди полізли? Объясни вот, ты ответь на этот вопрос. За 8 лет вы между собой разобрались чем что-то? Е, ми між собою до вас розбиралися постійно. Чого ви полізли сюди? Чого? Ты не ответил на вопрос. Вы за 8 лет разобрались между собой, Донбассом, Луганском? Что происходило у вас? Разобрались или нет? Молиться. Якого хуя нахуй він це провоцирував? Він зробив це. Если я объясню, ты не поймешь все равно, почему Россия там. Ты не поймешь все равно, потому что м, вы на своей волне просто. Вам своя жопа, бережё- бережете вы свою жопу просто. А на других вам пофигу. Ти не ти сам логічно подумай. Я приходжу в тебе в квартиру зараз, нахуй. Приходжу в тебе в квартиру. Беру тобі даю пизди, виганяю з хати, кажу, це моя нахуй пів хати, все не їбе. Это нормально? Сейчас подожди меня. Сейчас подожди меня, послушай. Не перебивай. Не перебивай. Когда вы вошли в Луганск, Донецк, также вот как ты говоришь, этот, зашли и выгнали тебя. Вот что, вот твой же вопрос, вот это, сам на свой вопрос ответь. Я тебе кажу, мы там жили, мы вошли. Це наша держава, це ви. Зачем ты перебиваешь, не даешь мне высказаться? Ты начинаешь перебивать. Ти мене нахуй уводиш, нахуй, іди нахуй.